Hello everyone, my name is Leon and you're watching Leon Guerrero TV. Ngayon nandito tayo sa Silay, sa plaza ng Silay. May simbahan dito. Ayan. San Diego de Alcala. Sa so, Jumpal. Oh, hi. Ganda ng TV. Ang ganda. Ayan, model yarn. Maambon. So, anong first impression niya sa Silay? Parang Cavite. May McDonald's. McDonald's. Yan. Parang may ilokas na pa. Parang nakita ko. Top. Trampoline <laughs> Park. Tapos, ano pa ba? Ayan, plaza. May Jollibee, palengke, may bangko. May inasal, may land bank din. May McDonald's. Dito kami sa Balay ni Grense, ayan. Yan yung mayamang bahay dati. Oh. 100. Ayan, ancestral house of Victor Fernandez. Yung bahay, it was built 1898, 124 years na po siya to be specific, belong. Yun po yung kanilang family circle. Ayan. Sina Punggay ay descendants po ng mga Gerson. nandito na kami sa baba Ayun, tapos na kami dito sa Balay ni Grense. Pictorial muna tayo dito. Ayan. Ah, nandito kami ngayon sa Manukan sa Bacolod. Dito sa tabi ng ano ng SM Bacolod. Tara subukan natin ang inisal nila dito. tayo. Mga gutom na. Tingin, patingin. Isaw. Kansi. Kansi. Kamusta? Anong lasa? Sarap. Anong pinagkaiba sa bang ilasal? Sobrang lamig lambot. Ah, talaga? Hindi siya ganun ka, kaamoy na ano, na inanghaw, pero sulit. Sulit taray. Food vlogger? Kim, <laughs> ikaw, kamusta? Hindi na tayo nabalik ng Manila. <laughs> Hello everyone, Dito kami ngayon sa The Ruin Sige, magsabi ka. What's your YouTube Drug channel? Drug Hans Trina TV. Taray. Dito kami ngayon sa The Piazza. So chill-chill lang tayo. Meron mga, meron mga choices of coffee pero kung gusto mo ako na lang yung choice mo. <laughs> Medyo pricey siya pero tamang relax-relax lang tayo dito.